الله أكبر अब तुम इस तरह गर्म पानी चुराओगे चरकोताए मुझे गर्म पानी की जरूरत है मैंने तुमसे पूछा ये पानी कहाँ ले जा रहे हो पीछे हट जाओ पागल लड़की मैं नहीं बताऊंगा ये पानी किस लिए है मैं नहीं बता सकता जय को तय बताओ मुझे पानी क्यों चाहिए वजू के लिए ये बताओ क्या सिपाही वजू के लिए पानी उबालते हैं जवाब दो जय गोता है ये मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है तो तुम गाजियों के सरदार बामसी साहब का इस कदर ख्याल रखते हो अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो ऐ मुसलमान का दिल रखने वाले जवा मर्द तुम कलिमा शहादत पढ़ने में क्यों देर कर रहे हो मैं जालिम हूं मैं, मैंने मैंने बहुत से लोगों को मारा है मैंने मैंने औरतों को मारा है बच्चों को मारा है मैंने मैंने बेगुनाहों पर जुल्म किया मैं बहुत जालिम हूं बेटा